Dzień dobry. Nazywam się Aneta Kozłowska. W Consulting zajmuję się zarządzaniem biurem projektów. Już 23 maja kongres sprzedaż, a na nim będę miała przyjemność poprowadzić wykład dotyczący grywalizacji. Ale nie będzie to zwykły wykład. Na nim usłyszycie też jednego z naszych klientów, dla którego wdrażaliśmy właśnie projekt dla sił sprzedaży oparty o grywalizację. Projekt ten zdobył nagrodę HR Innovator w 2016 roku. Ale nie to jest najważniejsze. Przecież to projekt dla sprzedaży, więc liczą się wyniki. Czy rzeczywiście ten projekt miał szansę wpłynąć na zwiększenie wyników? Dowiesz się tego na kongresie sprzedaż. Nie możecie tam zabraknąć. Zapraszam Cię serdecznie.